Hey, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Ahora mismo es tarde del miércoles. Parece que nunca sé <laughs> el día en el que estoy, pero bueno, eh, es tarde del miércoles y por lo tanto ya a estas alturas del año significa que ya es de noche, con lo que bueno, he intentado buscar así la mejor luz posible. Espero que, no esté demasiado mal. Bueno, eh, lo que venía a contar ahora y quería comentaros es que eh, voy a mostraros dentro de un momentito el cómo se hace una animación GIF que podéis utilizar tanto para mm, páginas web o como para Instagram o por ejemplo eh, cosas como esta <laughs> que yo suelo poner en los vídeos de YouTube. Es algo muy muy sencillo y es que me he dado cuenta de que a lo mejor sería como mm, chulo el hacer un vídeo explicando cómo se hacen porque eh, hace, bueno, esta semana pasada estuve hablando con una ilustradora, Iru Expósito, si queréis la podéis buscar por Instagram, que es fantástica, y el caso es que ella se ha creado su página web y eh, comentándola y viéndola, que la tiene súper chula, le pensé, eh, ¿qué pasaba con la mía? <laughs> Porque yo tengo página web desde hace como un año, un año y medio o dos años, una cosa así y la verdad es que al principio me ayudó el hermano de Bernard a organizarla toda, pero sí que es toque que como que se quedó ahí, eh, como con la portada, con el portafolio, los álbumes de cada proyecto, eh, lo típico de las páginas web, el la página de información tuya, la bio, o página de blog, o página de contacto, y estaba bien, o sea, cumplía su función en realidad, pero sí que es cierto que me doy cuenta o, miro por páginas web de otros compañeros y compañeras y estaba como bastante desactualizada, así que he estado estos días mm, revisándolo todo y implementando... e e implementando cosas y sumando cosas y así. Porque la portada sí que estaba bastante sosa, es más, en el banner de, arriba ni siquiera ponía mi nombre ni nada, solo una imagen bastante antigua. Y pues bueno, sí que eso me dio la idea pues de replantearla un poco y hacer como que la portada fuera haciendo un poco de scroll, tuviera toda la información básica de toda la página y luego la opción de poder pinchar en cada página individual y pues mm, verlo todo. Entonces, eh, pues por eso venía la idea del GIF. En una de las partes he creado un GIF, como efectivamente los que uso para, los vídeos de YouTube, como a modo de, saludo o algo así de introducción. y es que es algo volviendo al tema del GIF, que es muy muy sencillo de hacer y me parecía eso como interesante y algo muy chulo que vosotros también pudierais saber eh, cómo se hace. Yo sé y supongo que hay páginas web o algo así donde te ayudan a hacer este tipo de, cosas. Pero yo siempre lo he hecho con Photoshop, se hace súper rápido, eh, a lo que me refiero es a GIFs solo con línea, eh, sí que se pueden hacer de otra manera, a lo mejor pues yo que sé, en una imagen, un dibujo, que cambie el color de algo o que abra y cierra los ojos un personaje, no sé, un montón de cosas, pero eh, yo lo que uso sobre todo para los vídeos de, esta plataforma y eh, ahora, ahora mismo para la página web es vídeos eso, o con, o bueno, es vídeos solo de línea con una pequeña variación en el movimiento y eh, la verdad es que da como un efecto muy dinámico, como muy divertido, es algo como que ameniza un poco, vamos, pienso yo, es algo que ameniza <laughs> lo que quieras enseñar al mundo. Bueno, os voy a enseñar la página web, cómo está quedando y no sé si le todavía daré algún cambio más o no, pero de momento así está. Vamos para allá. Vale, pues esto es lo que os venía diciendo. Al principio la página original tenían que como una imagen y luego todos los botones de las páginas debajo y luego debajo los álbumes de cada proyecto, así, que luego puedes clicar e entrar en la información de cada proyecto y poco más. Entonces, esto es lo nuevo. Subí, porque no me gustaba ya tener todos los botones aquí, los he subido aquí arriba le he puesto bien ya un banner un poco más decente y <laughs> en condiciones. Por lo menos ya tiene mi nombre y ya se sabe de quién es la página web. Y nada, esto sigue igual, como os decía. Y ahora lo que voy a mostraros es esto de aquí. Esta es toda la parte nueva. Vamos, que tampoco es que sea muchísimo, pero bueno, voy a recargarla porque ahora mismo Cometí el fallo, lo puedo modificar, es más, lo tengo pendiente ahí apuntado para cambiarlo. Cometí el fallo de ponerle una serie de repeticiones fijas en vez de que se repitiera infinito. Voy a recargar la página para que veáis. Espero que se note bien. Este es el GIF del que os estoy hablando y del que ahora os voy a enseñar cómo se hace. Yo aquí en, esta, en este caso concreto cometí como el error, aunque lo puedo modificar y rectificar, de que eh, tuviera un tiempo determinado, que se repitiera, no sé si lo puse 10 veces o algo así. Entonces llega un punto que se para, lo suyo y lo bonito sería que estuviera todo el rato en movimiento. Pero bueno, y esto es pues nada, mi foto es un resumen así rápido de lo que sería la bio, luego el enlace a la tienda de Etsy y abajo pues las actualizaciones del, Instagram. Y eso es todo, así que ahora mismo quiero que cojáis papel y boli y o el móvil para apuntar en una nota que empezamos. Buenas por ahí, venga vamos a empezar con este eh, pequeño y rápido tutorial Espero que quede claro, es muy fácil de llevar a cabo y de hacer un GIF con Photoshop, pero bueno, también hay que saber hacerlo. Entonces, lo primero primerito que vamos a empezar a hacer y tener en cuenta es irnos a ventana, línea de tiempo. Voy a ir combinando la imagen de la cámara junto con eh, la pantalla grabada para que sea más fácil. Entonces, eh, como venía diciendo, ventana, línea de tiempo y se nos abre esta parte de aquí y esta parte de aquí significa que eh, vamos para hacer el GIF a asociar cada fotograma va a tener su correspondiente capa y cómo lo vamos a empezar a hacer pues vamos a hacer una capa nueva en Photoshop y esta la vamos a poner un color de este por ejemplo como el que os venía mostrando antes así en un rosita y le vamos a poner le vamos a marcar el candadito para que de aquí no se mueva. Entonces, vamos a empezar con el GIF. Y para ello vamos a empezar con una capa nueva. Vamos a nombrarla... Eh, venga, como está ya la capa 1, vamos a nombrarla, yo C1. Y C1 va a estar asociado al fotograma número 1. Entonces, Vamos a empezar en esta capa nueva que tiene fondo transparente y todo. Vamos a empezar con el color blanco a hacer lo que va a ser nuestra animación GIF. Ahí. Vale, Ahora que empezamos a hacer, vamos a coger este fotograma y para hacer el segundo y empezar la animación lo vamos a, traer al simbolito del cuadrado que es o capa nueva o duplicar y lo vamos a duplicar. Muy bien, tenemos fotograma 1 y fotograma 2 y este fotograma 1 está asociado a la capa C1 y el fotograma 2 vamos a asociarlo a una nueva capa que vamos a llamar C2. ¿Cómo empezamos a hacer la animación? Vale, eh, vamos a venirnos a la C1 porque es la capa que vamos a copiar. Le vamos a bajar la opacidad para ver más o menos por dónde va la línea. Venimos a la capa C2 y con el pincel vamos a intentar copiar el texto que hemos puesto. No tiene que ser como ultra perfecto, ni tiene que ser tampoco que se vaya en la línea demasiado lejos de, la original. Porque lo que interesa es que haya una pequeña oscilación, por lo menos para hacer los textos. Entonces, ya tenemos capa 1, o sea, fotograma 1 asociado, uy, qué ruido, a la capa C1 y fotograma 2 asociado a la capa C2. Vamos a hacer una animación de cuatro fotogramas. Así que ahora vamos a crear una nueva capa, la nombramos C3 y también vamos a coger el fotograma número 2 y lo vamos a duplicar. Fotograma número 1. Lo pinchamos, pinchamos el fotograma y pinchamos el C1. Y en cada fotograma va a aparecer solo la capa que tengamos eh, puesta en vista. Si las ocultamos, el resto de capas no se va a ver y es lo que nos va a hacer la animación. Por ejemplo, en la capa 1 solo tendremos puesto en vista la C1, en el fotograma número 2 entonces tendremos que ocultar la 1 y poner en vista la 2. Así. En la capa 3 venimos al fotograma, la marcamos y para hacer la siguiente animación, esta animación vamos a poner la 2, la vamos a ocultar igual que hemos hecho con la primera para poder hacer en la 3, es la siguiente línea. para que siga la animación a tope. Fotograma 3 ya lo tenemos, la 2 o el 2, le vamos a volver a poner su opacidad a tope, ocultamos. Siguiente, volvemos a duplicar fotograma, va a ser el 4, añadimos una nueva capa que va a ser la C4 y volvemos a hacer la misma animación. Como siempre, es como siempre, vamos a, a copiar lo que hay eh, en la capa de debajo para crear una nueva, una nueva capa, un nuevo fotograma y que se haga la animación. El C3 le vamos a bajar la opacidad y el 4 nos venimos a la capa 4 y vamos a seguir haciéndole la línea. Como cada línea va a ser un pelín diferente, es la gracia que va a tener a la hora de hacer la animación. Vale, siempre la 3 la volvemos a poner hasta arriba de opacidad y la ocultamos. Vale, entonces, como vemos, tenemos capa 1, siempre pendientes de que no haya nada o que no haya otra capa marcada más que la que corresponde. o sea, fotograma 1 corresponde con la capa C1, fotograma 2 corresponde, como veis, con la capa C2, fotograma 3 desmarcamos porque estaba marcado y vamos a dejarlo solo vista con la capa C3 y el fotograma número 4 lo marcamos para que veáis 1, 2, 3 y 4 muy bien ahora vamos a comprobar nos venimos para acá que es lo que nos interesa se pueden seleccionar todos y aquí abajo marca si pinchamos marca el tiempo que dura el fotograma. Ahora mismo está en 5 segundos. Como es demasiado tiempo, si lo pusiéramos todo a uno, si pinchamos y seleccionamos todos, los podemos cambiar a la vez. Ahí. Entonces, vamos a ver cómo sería dándole al play esta animación con un segundo. Es como demasiado lenta. No pasa nada. Paramos. Vamos a seleccionar todas con control pinchando. Se seleccionan todas y lo vamos a bajar. Vamos a bajarlo por lo menos a 0,2. Entonces veis que todos los fotogramas se ponen en 0,2 segundos. A ver ahora. Hombre, mucho mejor. Muchísimo más dinámico y muchísimo más, <laughs> alegre. Vale, pues yo creo que lo vamos a dejar así. Si quisieres, por ejemplo, que fuera más rápido, lo podríamos poner en 0,1, entonces ya sería Loquísimo. Venga, así también queda guay. Paramos, pinchamos en el 1 para que quede así marcado. Otra cosa también que podéis hacer abajo es, aquí eh, podéis marcar las veces que, que queráis que se repita. Podéis hacer que no pare nunca, que sea infinito o que solo haga tres veces, 1, 2 y 3 y corte o las veces que queráis. Por lo general lo chulo de un GIF es que sea infinito, así que Así podría estar reproduciendo eternamente hasta los siglos de los siglos. Vale, ya tenemos nuestra animación. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues lo vamos a exportar. ¿Y cómo lo vamos a exportar? Uy, nos venimos a... o nos vamos a venir... Ahí, señora, por favor. Nos vamos a venir a archivo, exportar, guardar para web. Es diferente Ah, como cuando se guarda una imagen normal, ¿vale? Esto hay que hacerlo siempre, sí o sí, no vale como guardar como y elegir la opción de GIF. Tiene que ser guardar para web y puede, puede que esté de predefinido en JPG. Si lo guardáramos así significaría que solo nos guardaría el primer fotograma como una imagen y no haría una animación. Con lo que necesitamos que sea GIF, si quisiéramos al final de todo cambiarle y eh, elegirle que solo repitiera las veces que quisiéramos en vez de infinito, una vez, infinito, o podemos marcar otro y bueno, y aquí se abriría esta, esta como ventanita y pondríamos 10, 20, la que quisiéramos pero lo queremos infinito. Ahora, bien, para guardar, yo hace tiempo leí que era como importante, y lo sigo haciendo, no sé si será todavía así, que era importante guardar en el escritorio, por algún tipo de motivo que no lo sé. Pero bueno, vamos a ponerle el nombre, High Gift, por ejemplo, y lo daríamos a guardar. Y ya estaría. Vamos, por ejemplo... bajar esto. Bueno, si veis aquí que hay otro, <laughs> otro GIF, es que esta es la tercera vez que hago en realidad este vídeo porque o ha venido la señora del gato del centro a traernos comida blandita especial que necesita el gato o porque eh, me he quedado sin batería en la cámara. Bueno, eh, como sea, ya tenemos aquí nuestro GIF. Lo vamos a pinchar a ver cómo va quedando, ya que lo tenemos. Y así es como queda el GIF. ¡Ay, mira qué bonito! Es súper sencillo, súper eh, resultón y la verdad es que queda bastante bien a la hora de, de jugar, de, de, darle como animación y darle un punto así más divertido a cualquier cosa que queráis hacer. Así que nada, espero que haya sido útil. Y pues nada, como decía anteriormente, Espero que eh, de verdad os sea algo útil de hacer, que le deis el puntito ahí guay a cualquier cosa, sobre todo si hacéis vídeos de YouTube o algo así. Muy eh, guay también sería si eh, me ponéis por debajo un comentario si alguien lo lleva a cabo o hace sus animaciones o las sube, las comparte en cualquier sitio, por favor decírmelo que las quiero bichear. Y también si eso pues compartirlas y pues no sé, ¿Qué más? Pues poco más, que espero que llevéis bien el otoño, que estéis por ahí recogiendo y disfrutando de las hojitas que caen, que estéis disfrutando de ya poneros el jersecito, poneros la bufandita, que... nos mm, ah, que llevéis muy mal el cambio de hora, que va a ser dentro de nada, <laughs> esto va a ser ya dramático. Pero bueno, que lo paséis muy bien y nos vemos dentro de poco. Y sobre todo también muy importante, el que si os ha gustado el vídeo, lo típico y como se dice tradicionalmente, que darle al dedito este para arriba y también si le queréis dar a suscribir, pues lo podéis hacer y una cosa que no he dicho antes es el que al lado del botón de suscribir hay un botoncito que es una campanita y esta campanita os ayuda a saber cuando subo vídeo porque esto es una cosa que no te la puedes perder, o sea, es que no te la puedes perder. <laughs> Bueno, venga, chao.